get going or what? It's drifting. Beautiful. Their trunk खत्म उसका काम अभी अभी वो यहाँ पे आएगा No, it's adult. It's adult. Hmm. Leopards as well. Female. Is it a leopard? Female adult. It's so cute. Go. Climbing down. कहाँ गया खत्म कहाँ गया चला गया था गया क्या हाँ, वो जंगल में चला गया